होती है ना पावर पॉइंट की फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है पीपीटी या पीपीटी एक्स ठीक है एक स्लाइड है तो स्लाइड इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल एम होती है कंट्रोल एम करोगे तो स्लाइड आ जाएगी यहाँ पे एक और ले लेते हैं पहले वो छोड़ेंगे पांच हो गया अब अगर आपको पहली स्लाइड पे जाना है तो पेज अप करेंगे कि पेज डाउन करेंगे पेज अप करें पहली स्लाइड के लिए फिर जब ये एक एक करके पहली स्लाइड तक ले जाएगा आपको और पेज डाउन करेंगे तो नीचे आएगा ठीक है ये देखिए नीचे आ रहा है अगर पेज डाउन हम नीचे से दबाते हैं प्रेस करते हैं बटन तो कहीं भी नहीं जाएगा वहीं पे ये रुक जाएगा तो पेज अप करेंगे तो क्या होगा ऊपर आएगा ऊपर वाले स्लाइड पे जाएगा और पेज डाउन करेंगे तो नीचे आएगा अब कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड बनती है क्या होती है